Во рамките на одбележувањето на денот на ослободувањето на Штип 8 ноември, традиционално беше одржана манифестацијата Митровденски средби на доктори на науки. На неа беа промовирани 23 нови доктори на науки кои докторираа во изминатата година. Освен тоа што доминираа кадри на Универзитетот Гоце Делчев Штип, карактеристично е што повеќе од 90% од нив се припаднички на понежниот пол. Промоцијата се одржа во Националната установа библиотека Гоце Делчев, а менторите на 15 присутни доктори на науки ги презентираат докторските трудови на своите докторанти. Самиот факт дека поголем дел од промовираните се кадри кои работат на Универзитетот Гоце Делчев покажува дека во рамките на универзитетот се посветува многу внимание на усовршување на младите кадри кои со докторирањето практично ќе дадат нов импулс на развојот на научната дејност. Во прилог на ова оди и фактот дека минатата година докторираа и првите доктори на науки по студиските програми за трет циклус на Универзитетот Гоце Делчев. Манифестацијата Митроденски средби на доктори на науки ја организира Националната установа Библиотека Гоце Делчев, во чие роднокрајно одделение се регистрирани 168 доктори на науки.